soit tes zoom, zoom, zoom. मोरगा गोली न तो तेमर बाबा मानाई बाप पिला आए लपड़िया मुई पिलाए बेबी बोरिया तुरिया बेबी मोर गुड़िया ना कटी नुआ बोरिया समर पूरिया ए समर पूरिया ए नहीं माने मुई तोर कथा नहीं करती मते अथा मानी जा बाबू मोर नहीं करती देखा एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए मां का दबा के लाइक और शेयर ठोक दीजिए पूरा सार मेहनत करता हूं आपके लिए बेटा ऐसा नहीं चलेगा ऐसा नहीं चलेगा